በባለፈው ያው ገፈራ ለማዘጋጀት ቀጠሮ ይዘን ነበረ። ስለዚህ እኔም ቀጠሮን አክብሬ መጥቻለሁ። ያው ገፈራ ለማዘጋጀትና ለመማር ዝግጁ ነህ? አው ጋሽ አጉማሴ ያው ቁሳቁሶቹን አዘጋጅቼ እየጠበቁ ነው። ለመማር ዝግጁ ነኝ። አጉማሴ ገፈራ ለማዘጋጀት አሁን ምን ምን ማሟላት ያለብን? ያው ገፈራ ለማዘጋጀት ነው የመጣ ነው። ገፈራን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች አሉ። እነዛንም እንግዲህ ከሞላ ጎደል አንተ አዘጋጅተሃል። ግን ከዛ በፊት ገፈራ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተወሰነ ነገር እንትን ገፈራ ማለት የመኖ እጽዋትን ለእንስሳት ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በተለይ በስፋት የሚመረትበት መኖ በሚመረትበት ወቅት ሳይበላሽ ወይም ደግሞ ለብዙ ጊዜ አምቀን ቀን ቆይተን ለእንስሳት እንዲመገቡት ወይም ደግሞ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል በማናገኝበት ወቅት የመኖ እጥረት በሚያጋጥመን ወቅት ለእንስሳት የምንመግበው የመኖ አይነት ነው። የምናዘጋጅበትም ገፈራ ዝግጅት ገፈራ ማዘጋጃ ግብዓት የምንጠቀማቸውን ነገሮች እያንዳንዳቸውን ማየት እንችላለን። ይህ ሞላሰስ ነው እንግዲህ የምናዘጋጀውን ገፈራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተብላልቶ ለእንስሳት ጥቅም እንዲውል የሚያደርግ ግብዓት ነው። ይህ ማጭድ ነው የመኖውን የምናጭድበትና የምናዘጋጅበት እንትን ነው ማቴሪያል ነው። ይህ ገጀራ ነው እንግዲህ የታጨደውን ገፈራ ከጠወለገ እናንትን ካለ በኋላ የውሃ መጠኑን ከ65 እስከ 75 ፐርሰንት ከደረሰ በኋላ ከትክተን ከ2 እስከ 3 ሴንቲሜትር በመከትከት የምናዘጋጅበት ማቴሪያል ነው። ይሄ ኬንዳው የወዚህ ሌላ ባድ ነገሮች እንዳይጨመሩ ያው ገፈራውን እያዘጋጀን የምንጠቀምበት የምናደርግበት ማቴሪያል ነው። እንጨቱ ያው መካትከቻ የምንጠቀምበት ነው ይሄ እነዚህ እንግዲህ ያየናቸው ቁሳቁሶች በሙሉ የገፈራ ዝግጅት የምንጠቀምባቸው ግብአቶች ናቸው እና መኖን አጭደን ይዘን እንምጣና የመቀረጣጠፍ ስራውን እንስራ። እሺ እሺ፣ እየገባኝ ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ የምናየው ለእንስሳት እያለማው ያለውን መኖ አይነት ነው እያንትን እያለን ያለን። አዎ የፋብሪካ ውጤቶች መኖዎች ዋጋ ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት እነዚህ የተለያዩ መኖ አይነቶችን እያለማው ከብቶችን እየመገሁ እገኛለሁ። እነዚህ የመኖ ማሳህን እያየነው ነው። እንዲሁም ምን ምን አይነት መኖ ነው አሁን እያለማ ያለ? መስኖ አሁን እያለማውት ያለሁት የመኖ አይነት ያኛው ዴንሾ ይባላል። በጣም ፈጣን እና ከብቶቹ በጣም የሚመገቡት በእድገት ደረጃው ፈጣን የሆነ ከብቶቹ በጣም የሚወዱት የመኖ አይነት ነው። ትንሽ የውሃ ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው። ይሄ ይሄኛው በጣም አረንጓዴ ሆኖ አድጎ ያለው ዞሆኔ ሳር ይባላል። በጣም ደስ የሚል በትንሽ ውሃ የሚለመልም እድገቱን በጣም ፈጣን የሆነ የመኖ አይነት ነው። ይሄ ሳስፓኒያ የምንለው ነው። ያው ምናልባት በአብዛኛው አርሶ አደር ውስጥ እንደ ጓሮ እንደ ጥላ የሚጠቀሙበት ነው። ነገር ግን ይው በምታዩት ልክ ለመኖ ልማት ወይም ለመኖ ለእንስሳት መኖ መዋል የሚችል ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ማደግ አይጠበቅበትም። በዚህ ደረጃ ሲደርስ እያጨደን ከብቶቹን አብረን እዚህ ጋር እየቀላቀል እንመግበዋለን። ከፍተኛ የፕሮቲን መጠን ያለው የመኖ አይነት ነው። እሺ እንግዲህ ያው የመኖ ማሳህን አይተናል፣ ያሉ የመኖ አይነቶችንም ለይተናል። እንግዲህ ከዚህ ቀጥለን ምንድነው ያው ለማዘጋጀት ቅደም ተከተሎች አሉ፣ ገፈራን ለማዘጋጀት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንትናችን ምንድነው ገፈራን እናጭዳለን ወይም የተዘጋጀውን የመኖነት ከእያንዳንዱ አይደን እንትንላለን እናጭዳለን። ካጨድን በኋላ እናጠወልጋለን። ከጠወለገ በኋላ ደግሞ የራሱ size አለው ወይም መጠን አለው የምንቀረጣጥፍበት ከሁለት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ነው። በዛ መሰረት እንቀረጣጥፋለን። ከዛ የተቀረጣጠፈው መኖ አየር እንዳይገባ አድርገን እናመቃለን። በመጨረሻ የታመቀውን እንትን ከ21 እስከ 50 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ አውጥተን ለእንስሳቶቻችን እንመግባለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅደም ተከተሎቹ ማጨድ፣ ማጠውለግ፣ መቀረጣጠፍ፣ ማመቅና ማመቅ ወይም ማሸግ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ መመገብ ነው። ስለዚህ እነዚህን ቅደም ተከተሎች እንግዲህ እያንዳንዱን ስራ እየሰራን ቅደም ተከተሎችን ተግባራዊ እናደርጋለን ማለት ነው። ላይ ያየነው ሶስት የመኖ ምንጮችን አይተናል። አንደኛው ሮደስ ነው፣ ሁለተኛ ሳስፓኒያ፣ ሶስተኛ ዲንሾ አለ። ስለዚህ ከእያንዳንዱ የሚያስፈልገን መጠን ያህል ያው እያጨድንን ወደሚቀረጣጠፍበት ቦታ የመውሰድ ስራ እንስራ ነው። መጀመሪያ ምንት የምንለው የዞን የሳርን ነው። ያው አጨዳ እንትን ነው ያስፈልገን ያህል እንጨድ። ትንሽ እስቲ ልሞክረው እስቲ አይቁም? አዎ፣ ልሞክረው እስኪ። ሆነ <clears throat> ሳሩን ያው የሚበቃን ያህል አይደናል። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሳስፓኒያውን ውስጥ የተወሰነ የሚያስፈልገን ያህል እንትን ነው ጋሽ አጉማሴ ሳስፓኒያ ከብቶች በጣም ይወዱታል፣ በጣም የሚመገቡት ግን ማህበረሰቡ ሲጠቀምበት አላይም እና እኔ ግን ምክንያቱ ምን እንደሆነ ማወቅ ፈለግኩ። እንዲሁም እሺ፣ አቶ ሰፊ ጥያቄ ጥሩ ነው። ምንድነው መሰለ ሳስፓኒያን በእንስሳት ዘንድ ተፈላጊነቱ ከፍተኛ የሆነው አንደኛ ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን እንትን አለው በውስጡ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ በአረንጓዴነቱ ሁሌም አረንጓዴ ሆኖ እንትን ስለሚል አረንጓዴ የሆነ ቅጠላቅጠልም በተለይ በጋ ላይ እንስሳት በሰፊው ስለማያገኙ ይህንን ለመመገብ ወይም እንትን ለማለት በጣም ይወዱታል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን አሁን ያነሳው እንትን ምንድነው አርሶ አደሩ በስፋት አይጠቀምበትም። ትክክል ነህ። አርሶ አደሩ በዘልማድ አሁን መኖ ነው ብሎ የማያስብም የተወሰነ የግንዛቤ እጥረትም አለበት ብሎ መውሰድ ይቻላል። የሚጠቀምበት በዋነኝነት ምንድነው ለአጥር፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ በጣም እንትን ሲል ለማገዶነት ነው እየተጠቀመበት ያለ። ይህንን ያው የእኛም የ extension ስራ በሰፊው መስራት ይጠበቅብናል። ቀጣይ ሁሉም አርሶ አደር በየጓሮ የሌለው የለም ሳስፓኒያን እንዲመግብ የማድረግ ስራ ትምህርት ወይም extension መስጠት ያስፈልገናል ነው። ሁለቱን የመኖ አይነቶች ወስደናል፣ ዝሆን የሳርና ሳስፓኒያ። አሁን የሚቀረን ዲንሾ ነው። ዲንፎ ደግሞ የሚያስፈልገንን ያህል እንጨድና ወደ እንትናችን እንሄድ። የመጀመሪያው step የነበረው መኗችን ማጨድ ነው። እንግዲህ ከሚያስፈልገን አይነት የመኖ አይነት አጭደን መጥተናል። ሳስፓኒያ፣ ዝሆን፣ የሳርና ዲንሾ እያንዳንዳቸውን ግን በውስጣቸው ያለውን የእርጥበት መጠን መጀመሪያ check ማድረግ አለብን። እንደዚህ ስንጠመዝዘው ጠምዘን ስለቀው ወደ ነበረበት የሚመለስና በቀላሉ የሚፍታታ ከሆነ የውሃ መጠኑ እንግዲህ ከ65 እስከ 75 percent ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንጀምራለን? መቀረጣጠፍ፣ ሁለተኛውን step መተግበር እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ያለንን መኖ እንግዲህ በሁለት አይነት መልኩ ማዘጋጀት እንደምንችል ካንተ ላይ ያው መሳሪያውም ስላለን አንደኛ chopper አለ፣ ሁለተኛ በገጀራ ያው በአርሶ አደር ደረጃ የሚገኝም ስለሆነ በገጀራ በእንጨት አስቀንትን ብለን እያንዳንዱን እንትን የመቀረጣጠፍ ስራ መስራት አለብን። ያው ስንቀረጣጥፍም ከሁለት እስከ አምስት ሴንቲሜትር እንዲሆን አድርገን ነው። በጣም መጠኑ ካለቀ ከትልቅ ከሆነ ለመታመቅ ወይም ደግሞ ስናሽገው አየር ያስገባና ሊበላሽብን ስለሚችል አሁን የመቀረጣጠፉን ስራ እንጀምራለን ማለት ነው በሁለቱ እንዴት እንደሚቀለጣጠፍ ላሳያችሁ። በዚህ አግባብ ነው እየተቀለጣጠፈ እንትን የሚባለው። ከዚህ ካደገ ለማመቅ ወይም ለማዘጋጀት ትንሽ ስለሚያስቸግረንና ሊበላሽ ስለሚችል መጠኑ በጣም ባነሰ መጠን መቀለጣጠፍ አለበት። እንዴት ነው ስራው? ከባድ ነው? ቀላል በቀላሉ የሚሰራ ነው ይመስላል? አዎ ስራውን አሁን ተረድቼዋለሁ፣ እየገባኝ ነው። የመሰራቱን ስራ ባህላዊ መንገድ በሱ ከማድረግ ይሄ ማሽኑ ስላለ በማሽኑ እንከራተውና ገፈራውን ብናዘጋጀት ይሻላል ነው። okay እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም። ያው ግን አሁን ብዙ አርሶ አደሮች ያው ማሽኑ ሊኖራቸው ስለማይችል በዚህ በገጀራና በሚያገኙት ሌሎች መጥረቢያም ካለ በማጭድም በዚህ አግባብ እየከረታተፉ ማዘጋጀት ይችላሉ። አንተ እንደምትለው ማሽኑ ስላለ በማሽኑ የምትፈልገውን ያህል ማዘጋጀት ይቻላል። ሸጉማሴ ያው የኔ ማሽኑም ስላለኝ አንተ በገጀራ የከራተፍ ከሆነ የሰራውን እንትን መኖን የቋረጥከውን እኔ በማሽኑ ልሰራ ነው። አሁን ማሽኑን ለማስነሳት መጀመሪያ ይሄን ወደዚህ መውሰድ ይጠበቅብኛል። ይሄን ወደዚህ ከመለስኩት በኋላ እዚህ off on አለው ስለዚህ አሁን ኦፍ ሆነ ያለ ይሄን on አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ የማደርገው ምንድን ነው? ይሄ ያለኝ ይሄች choke ነች። ይሄኛው ነዳጅ መስጫው ነው። ስለዚህ starter ኡን ማስነሳት እችላለሁ ማለት ነው። ያው እንትን ለስራም አድካሚ እንዳይሆን በማሽን ነው እንትን ያለው። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ምንድን ነው? ሞላሰሱን ፀሐይ ላይ ያሙቀነዋል። ፀሐይ ላይ እንትን ካለ በኋላ እኩል የሚያስፈልገውን ያህል ለዚህ ለምሳሌ 20 ኪሎ ግራም ቢሆን አንድ ሊትር ሞላሰስ ያስፈልገዋል ብለን ነው ሳይንሱ እንትን የሚለው በዛ መሰረት ተዘጋጅቷል። ስለዚህ አሁን የተዘጋጀውን ሞላሰስ አርከፍክፎ እኩል ማገናኘት ስራ ነው የሚቀረን። እሱንን እንግዲህ ሰፊ አርከፍክፈውና ከዚህ ላይ ሞላሰሱ የሚያገለግለው ምንድን ነው? በአጭር ጊዜ ውስጥ ተብላልቶ ለእንስሳት ምግብነት እንዲውል ነው የሚያስፈልገው ይሄ ሞላሰስ። ስለዚህ እኩል ነው የምናዳርሰው። እያንዳንዱ ረዘም ረዘም ብሎ እንትን ያለው እንደገና የመከረታተፍ ስራ መስራት ያስፈልገናል። የማሽኑ አንዳንድ ጊዜ እየዘለለ እንትን ያለው ስለሆነ በተዘጋጀው ማመቂያ ወይም ደግሞ ከረጢት ውስጥ አየር እንዳይገባ አድርገን የመጠቅጠቅ ስራ ቀጥሎ የምንሰራው step ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ቀጣይ እኛ ባንኖርም ይህንን የመስራት መስራት ምንም የሚከብድ ነገር አይኖረውም አይደል? ሰፊ አይ በደንብ ገብቶኛል። ከዚህ በኋላ ያለውን በአግባቡ መስራትና ከብቶቻችን መመገብ እንችላለን። ስለዚህ በዋነኝነት አሁን ገፈራ በበጋ ወቅት ሳይሆን በክረምት ነው እንዲዘጋጅ የሚፈለገው። ግን አሁን አንተ የመስኖ ተጠቃሚ ስለሆን በመስኖ ያለምኸው መኖ ስላለ ገፈራን በበጋም በክረምትም ማዘጋጀት እንደሚቻል ለሌሎች አርሶ አደሮችም ያው ለማስተማሪያነት ስለሚፈለግ አሁን በበጋ ነው እያዘጋጀን ያለን። ክረምት ላይ ግን excess የሆነ መኖ አለ። ያንን ትርፍ የሆነ መኖ ደግሞ ሳይበላሽ ለብዙ ጊዜ አረንጓዴ እንትኑ እንደያዘ አቆይተን በበጋ ወት ለእንስሳቶቻችን መመገብ። ከረጢት ውስጥ የተዘጋጀውን መኖ የማመቅ ስራ ነው ወይም የመክተት ስራ ነው የምንሰራ። እንግዲህ ጀምሩ። በተለይ በዚህ ኮርነርና ኮርነር ላይ በደንብ መጠቅጠቅ አለበት። አየር ከገባ አየር አዎ አየር ከገባው የመሻገጥ ጸባይ ያመጣል። በኋላም ለሳውጣህ እንትን ልመግብ ስትል የመሰንፈጥ ወይም ደግሞ ሽታ ያመጣና እንስሳትን በደንብ አይመገቡትም፣ በከንቱ ልፋት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እያንዳንዱ መጠቅጠቅ አለበት። በደንብ ነው የሚጠቀጠቀው። አየር ከገባ ይበላሻል። በደንብ ተጠቅጥቋል። ከተጠቀጠቀ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አየር አንድም አየር እንዳይኖር አድርገን ሁሉንም አየር አስወጥተን እንድናረጋ እናስራለን። አየር እንትን ካለውማ አንደኛ ይሻግታል፣ የመዝለግለግ ጠባይ ያመጣል። በከብቶች ዘንድም ተመራጭነት አይኖረውም። ስለዚህ አየር እንዳይገባ የግድ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አየር ከገባም ደግሞ በምንፈልገው ቀን ውስጥ ተብላልቶ ለእንስሳቶቹ ለምግብነት አገልግሎት አይውልም። ስለዚህ ስናስር ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ እንትን ማለት አለብን። ታሻቅ ማሲ አሁን ይሄ እንደዚህ ካመቅ ነው በኋላ ለምን ያህል ጊዜ መቆየት አለበት? ከከብቶች መኖ ከመዋሉ በፊት እንግዲህ የቆይታ ጊዜው በአየር ንብረቱ ነው የሚወስን። የኛ አካባቢ ደግሞ ወይና አደጋ ስለሆነ ከ21 እስከ 50 ቀን ባለው ውስጥ ከፍተን ለእንስሳት መመገብ እንችላለን። እስከዛ ግን ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ተቀምጦ መቆየት አለበት። ከዛ በኋላም ስናወጣ ካወጣም በኋላም በደንብ አድርገን አስረን አየር እንዳይገባ አድርገን ማሰርና ማስቀመጥ አለብን። ምንፈልገውን ያህል ካወጣም በኋላ በደም ታስሮ ነው መቀመጥ ያለበት። ስለዚህ በዛ አግባብ ነው እንትን ማለት ያለበት። አንድ ቀንና ከዛ በላይ አቆይተን መመገብ እንችላለን ነው። እሺ ነው ገፈራ ያው ቀጣይ ከ21 ቀን በኋላ መመዘኛ መስፈርቶች አሉት ወይም መመዘኛ ነጥቦች አሉት። ስለዚህ አንደኛ በሽታው ነው የምንለየው፣ በሁለተኛ በመልኩ፣ ሶስተኛ በሻጋታነት በመፍጠር እንትኑ፣ ሌላው በተበይነቱ በአራት እንትኖቹ እንትንለዋለን እንመዝነዋለን። ስለዚህ ሽታው ልክ እንደ ትኩስ እንጀራ አይነት ከሆነ ጥሩ የሚባል ገፈራ ነው። ተበይነቱም ደግሞ እንስሳት በጣም የሚፈልጉትና ፍላጎት ኑሯቸው የሚበሉት ከሆነ ይህም ጥሩ የሚባል የገፈራ ዝግጅት ነው። በሶስተኛ ደረጃ መልኩ አረንጓዴነቱን እንደያዘ ነው የሚቅንት የሚለው አረንጓዴነትን መልኩን እንደያዘ ነው። ቀጣይም ከአንድ ቀን በኋላ ስናወጣው ሊሆን የሚችለው ያ። ከዛ ውጭ ከሆነ ግን ለምሳሌ ወደ ቡና መልክ የተቀይሮ ከሆነ ተበላሽቷል፣ እንትን አይልም ማለት ነው። ስለዚህ መመዘኛው አረንጓዴ መሆን አለበት። ዛሬው በቀጠሯችን ተገኝተን ይህን የገፈራ ዝግጅት ለማዘጋጀት አንተም ፍቃደኛ ሆነ እኔም ያው በቀጠሮ የተገኝቼ በማዘጋጀቴ እና አንተም ያው ተጠቃሚ እንዲትሆን ለማድረግ ባደረ እንትን ባልነው ጥረት ጥሩ ነው። ያው ለቀጣይ እንግዲህ ይህንን ከአይን ቀን በኋላ ለመመገብ ተመልሼ እመጣለሁ። ለዛሬው ግን በጣም አመሰግናለሁ። ገፈራ ስናዘጋጅ የምንተገብራቸው ተግባራት ምንድን ናቸው? መጀመሪያ እንግዲህ የገፈራ ዝግጅት ስናዘጋጅ የሚያስፈልጉን ግባቶች አሉ ወይም መሟላት የሚገባቸው ቁሳቁሶች ማለት ነው። ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ ገፈራ ስናዘጋጅ ምንድን ነው የመኖ አይነቶች አሉን። እንግዲህ ዝሆኔ ሳር ሊሆን ይችላል፣ ሳስፓኒያ፣ ዲንሾ ሳር እነዚህም የማጨድና እንዲጠወልጉ የማድረግ ስራ መሰራት አለብን። እንዲጠወልግ የሚደረገውም ደግሞ በውስጡ ያለው የመኖ የውሃ መጠን ከ65 ከ 75 percent ድረስ እስኪሆን ድረስ እንዲጠወልግ ማድረግ አለን። ሶስተኛው ተግባራችን እንግዲህ ገፈራ ስናዘጋጅ ምንድን ነው የጠወለገውን መኖ ከሁለት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ድረስ በገጀራ መቀረጣጠፍ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዛ ሳይዝ በዛ መጠን ቀረጣጥፈን እናዘጋጃለን። አራተኛው የትግበራ ነጥብ የተቀረጣጠፈውን መኖ ላይ ማብላያ ወይም ደግሞ ሞላሰስ መጨመር ያስፈልገናል። ምንጨምርም ከመቶ ኪሎ ግራሙ ከሶስት እስከ አምስት percent ሞላሰስ መጨመር ያስፈልገናል። ስለዚህ እኛ የምናዘጋጀው መጠን ታሳቢ አድርገን ሞላሰሱን አዘጋጅተን ከተዘጋጀው ገፈራ ጋር የማገናኘትና የማዋሃድ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ተኛው የትግበራ ነጥብ ምንድን ነው? የተቀረጣጠፈው መኖ ላይ የሞላሰሱን ጨምረናል። ከተጨመረ በኋላ ምንድን ነው ምንት የምንለው በተዘጋጀው ቀረጢት ውስጥ የማመቅ ስራ እንሰራለን። ስለዚህ ይህንም ስናምቅ ከኮርነርና ኮርነሩ ላይ አየር እንዳይኖር በደንብ እጃችን እያስገባን የመጠቅጠቅ ስራ መሰራት አለበት። ከዛም በኋላ በደንብ ከተጠቀጠቀና አየር እንዳይኖረው ካደረግነ በኋላ በደንብ አድርገን አየር እንዳይገባ አድርገን የማሰርና ወይም የምታሸግም ከሆነ አሽገን ካለዛም ደግሞ በደንብ አድርገን አስረን ማቆየት። ስድስተኛው የትግበራ ነጥብ ምንድን ነው? ከ21 ቀን በኋላ አውጥተን ከ21 እስከ 50 ቀን ሊፈጅ ይችላል። እንደ አየሩ ጸባይ ነው እንትን ሊወሰን የሚችለው። ስለዚህ እኛ አካባቢ ደግሞ ወይን አደጋ ስለሆነ 21 ቀን ጀምሮ መመገብ ይቻላል። ስለዚህ እስከ 21 ቀን አቆይተን አውጥተን ለእንስሳቶቻችን መመገብ እንችላለን። ይህንን በምናወጣ ጊዜ የገፈራ መመዘኛ ነጥቦች አሉት፣ ወደ አራት የሚሆኑ መመዘኛ ነጥቦች ማለት ነው። የመጀመሪያው ሽታን ሽታው እንትን ስንለው የሚሰነፍጥ ወይም ደግሞ እንደዚህ የመጥፎ አይነት ጠረን ካለው እሱ የተበላሸ ነው። ግን ትኩስ እንጀራ አይነት ሽታ ካለው ምርጥ የሚባል የገፈራ ዝግጅት ነው። መልኩ ወደ አረንጓዴነት ያደላ መልክ ነው ሊኖረው የሚገባ። ስለዚህ ስናወጣው እንደዚህ አይነት ሆኖ ካገኘ ነው ምርጥ ወይም ደግሞ ጥሩ ሆኖ የተዘጋጀ የገፈራ ዝግጅት ነው። አራተኛ ለተበልታነቱ ለእንስሳት ስንሰጣቸው በተሎ የሚበሉትና የሚሻሙበት ከሆነ መጨረሻም እንግዲህ ማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? በተለይ አርሶ አደሩ በየቀበሌው የተመደበ የግብርና ባለሙያ አለ። ይህን ሙያዊ እገዛ የሚፈልጉ አርሶ አደሮች ሙያተኞችን ያማከሩ ገፈራ እያዘጋጁ በተለይ ምርት ለሚሰጡ ላሞች የወተት ላሞች ካሏቸው እነዚህ ሚደልቦች፣ በጎች፣ ፍየሎችና ዳልጋ ከብቶች ካሉ ለእነዙ መመገብና የተሻለ ምርት እንዲያገኙ መሆን አለበት፣ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው። ሙያተኞችን አማክሩ ነው። አመሰግናለሁ። ጨርሻ ይህማ ያው በባለፈው በሀያ አንድ ቀን መለሳለሁ ብዬ ስለነበረ ነው። አመጋገቡ እንዴት ከለሩም የተዘጋጀው ገፈራ ጥሩ አይደለም የሚለውን ነገር ማለት ነው የመጣሁኝ። እስቲ ፍተውና ለላሞቹ እየሰጠን ከለሩንም እያየን እንትን እንበለው። እንዲህ ነው ቁንጅና ውበት አንቺ የባላገር ያው ባለፈውም አራት መመዘኛ እንትኖችን እንትን አስቀምጠን ነበር። የመጀመሪያው መልኩ ነው፣ ሁለተኛው ሽታው ነው፣ ሶስተኛው ተበሊታነቱ ነው፣ አራተኛው ያው ሻጋታ መፍጠር አለመፍጠሩን ነው የምናየው የነበረው። ስለዚህ አሁን በጠበቅ ነው አግባብ ነው ያገኘ ነው። እስቲ ለከብቶቹ ይደረግላቸውና ሲመገቡት እንዴ ምናልባት አሁን አዲስ ከብቶች ከሆኑ ይህንን ከአሁን በፊት ለምደወት ካልቆዩ ትንሽ ለመብላት ያን ያህል ላይደፍሩ ይችላሉ። ከአሁን በፊት የሚመገቡት እናንት ሚሉት ከሆኑ ግን በደንብ ነው የሚበሉት። ያንተዎቹ እንግዲህ ከአሁን በፊትም ሲመገቡት የቆዩ ይመስላሉ። this